Hola, ¿qué tal? Hoy por petición popular vamos a probar Outlast, un juego de miedo que transcurre nada menos que en un hospital psiquiátrico en el cual se desencadenan extraños acontecimientos. Nuestra única compañía será la de nuestra fiel videocámara, gracias a la cual podremos ver en la oscuridad, y nos encontraremos indefensos ante los enemigos. No podemos atacarles, ni golpearles, ni nada, tan solo tratar de escondernos utilizando la oscuridad para pasarles apercibidos. Bienvenidos a Outlast. Nos acercamos en coche al manicomio. Estamos usando X, que parece que es el que, el que mejor funciona con este juego. Nos ha costado ajustarlo bien, pero lo tenemos más o menos cómodo. No del todo, pero lo suficiente. así así. llegamos. Impresionante la entrada. Vamos a aparcar por aquí. Y esta es la videocámara que os decía antes. pilas que se nos van gastando. Gracias a la cámara podemos ver en la oscuridad. De momento no tengo el control, todo esto es automático. es el modo de visión nocturno. Y vamos a empezar. podemos movernos y como no nos cierran la puerta estamos usando el modo geometría de X como podéis ver si consigo pulsar la tecla tengo teclado aquí ahí estamos modo geometría con lo cual es 3 auténtico no es el modo con el Z buffer igual que hicimos en el juego de aliens y el resultado pues es un poco más creíble. Lo único que no me gusta de esto, de este juego, es el efecto, no sé si lo podéis apreciar bien en el, en el vídeo, el efecto película, que se ve todo como si lo estuviéramos viendo a través de una videocámara, lo cual en este caso me parece muy bien, pero cuando quito la cámara debería verse perfecto. Y para mi gusto le quita un poco al efecto de inmersión. Pero bueno, es un juego muy atmosférico de todas formas. Los textos se leen más o menos bien en el Oculus Y abrimos. Impresionante el paisaje que rodea El manicomio la tormenta al fondo, como acabáis de ver, un rayo. Y vamos a acercarnos. Como vienen las hojas volando. <laughs> Increíble. Y tiene el efecto 3D, que parece que todo lo podamos tocar. tenebroso, como podéis ver. De este juego no conozco casi nada. Apenas he entrenado un poco para conocerme las teclas, saber cómo moverme. He llegado a entrar por la ventana, me ha asomado un poco y, y nada más. Porque quiero ir descubriéndolo con vosotros para darle un poquito más de emoción. Agachamos y entramos. Esta ramita parece que me vaya a sacar un ojo. Muy bueno el efecto. Y se nota, se aprecia muy bien los elementos que están en primer plano en el Oculus Rift, por ejemplo estas ramas. La casa se nota que está un poco más atrás, se, se, aprecia el volumen, el relieve, y al fondo las montañas se nota que están lejos. No es una aplicación nativa, pero aún así el resultado con X es bastante bueno. Si pudiera desactivar el efecto película sería perfecto. He encontrado algunas guías en las que explican cómo quitarlo tocando un fichero INI, pero no funciona. Aquí fijaos que puedo usar la cámara para hacer zoom y asomarme por la ventana. Así que vamos a entrar. si recordáis el vídeo de The Gallery de la semana pasada, pues no es lo mismo subir una escalera así, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Un salto. la verdad, y muy tenebroso. Este tipo de juegos, la ambientación la tienen que cuidar muchísimo. Vamos a entrar. Como no, se apaga la luz, sacamos la videocámara y activamos el modo de visión nocturna. un pasillo bloqueado, bloqueado por los dos lados. Solamente puedo pasar por aquí. Primer susto del juego, este ya lo conocía por suerte. Y a partir de aquí nos adentramos en terreno desconocido. De esta parte del juego ya no conozco absolutamente nada. Que me encuentro cualquier cosa ahora, salir de aquí, girar la cabeza explorando a todo esto. Está muy conseguida la sensación de presencia, por cierto. Podéis ver que puedo ver el cuerpo del personaje. La escala creo que la he dejado bastante bien. Y aquí hay una pi. Así, para la cámara. me parece que ya nada más. Ya veis que estoy jugando con cascos a vivir el juego al máximo. Vaya ambiente tiene Outlast. Bueno, esto paso de leerlo. Seguimos. Aquí. Sí, nos podemos asomar. <laughs> bueno. personaje se asusta. Por aquí supongo. de aire parece que se oye como si hubiera un alien dentro. por aquí. Pues sí. Vamos a quemar el rollo. Venga, vamos. No se diga. arañas, no veo nada. Ahí se ve como a salir De acuerdo a los cangrejos de Harley 2. Bueno, empezamos bien. sala, creo. Aquí hay bastante luz y no creo yo que tengamos muchos problemas. era en plan de que nos den sustos y demás, ¿no? Por aquí se puede pasar. No. no sé si ha sido una buena idea esto, hacer este vídeo sin conocer nada del juego. desaparecido? aquí. parece que hay Otro más. No me a hacer nada, ¿no? que el efecto de la cámara es muy bueno, porque al fondo se ve borroso. Y queda, queda muy bien. Más aquí, pasando. Y otro más. Joder, que está vivo. Están parados. You can't fight them. You have to hide can unlock the main doors security control. Venga, que ya casi lo consigues. No sé, yo me quiero ir también. Me parece que... Oye. ¿Te encuentras bien? Definitivamente... He hecho algo de controles de seguridad. torso. Lecciones de anatomía. Encima aquí el colega, que no para de, de, de respirar y de... Izquierdo, cuidado. ¿Quién está hablando? Eh, no se caiga el tío. Venga ya. El baño. No veo nada. No parece haber nadie. ¡Ah! la gente tira cualquier cosa por el bate recargar. Bueno, pues no era nada. Seguimos. No sé si es peor este silencio. se ve como charco de sangre. Un ventilador. No hay alguna forma de llegar ahí qué pena el efecto película que hace que la imagen tenga ruido porque de luego le quita, le quita realismo. La realidad virtual consiste en, sensación de, presencia, de estar ahí, y este efecto pues arruina un poco la inmersión. aquí sí. feo. muerto. ¿O es una cinemática? Hola, ¿qué tal? ¿Quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Eso <laughs> digo yo. ¿Qué hago aquí? I, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. ¿Mm? your life, son. You have a calling. algo del señor? Ah, hombre, levanta, que no es para tanto. Peor estoy yo que tú. Ah, mira qué bien, si hemos llegado abajo por la vía rápida. Por ahí, por ese agujero. rico. la gente pierde la cabeza en un sitio como este. teléfono. guarda. Es que está aquí, lo tengo delante. Hola amigo, ¿estás bien? Otro expediente. lo saca. por aquí, por ejemplo. Mm. Sí que he leído, se supone que si te persigue un enemigo te tienes que esconder. He leído que debajo de las camas y... no veo... por aquí o por aquí. escape de agua. Mm, vale, cerrado. Con lo cual vamos por el otro lado. Vamos a ver este pasillo, si tiene alguna sorpresa. Eso parece una persona. Y aquí, bueno. A ver, Aquí, aquí hay alguien que está indispuesto. Vamos a dejarlo. Aquí. Otra vez. que no se dan cuenta de que, de que la cisterna no puede con esto. de las mosquitas. Y aquí pues de lo mismo. Gente descansando. Otra pica. Cerrar la puerta. ¿Tengo otra vez por, arriba, por el aire o qué? ¿no? se abre. ah, para ahí Bueno, está claro que hay un bromista suelto en el manicomio. A ver. Seguridad. Dijo algo de que tenía que entrar. Ah, necesito una llave. No recuerda el Doom. Vale. ¿Dónde está la llave? Otro expediente. Y aquí pues otro trabajador que está en su hora de descanso. Así que no lo molestamos. hay salida y hay que encontrar la tarjeta de seguridad.